assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va layk tugmasini bosib qo'ying o'zbekiston xalq artisti buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi yulduz usmonova oilasida og'ir judolik Xonandaning onasi Rahima aya Usmonova bugun 6-noyabr 95 yoshida vafot etdi. Rahima aya poytaxt Toshkentda istiqomat qilib kelayotgan edi. Marhuma ertaga 7-noyabr kuni o'zi tug'ilib o'sgan Marg'ilon shahriga dafn etiladi. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Manba: Qalampirus